Para lograr los objetivos del desarrollo sostenible, es necesario promover sociedades pacíficas e inclusivas, donde el bien común sea el protagonista. También son necesarias instituciones eficaces y responsables, que aseguren el cumplimiento de las leyes básicas que hacen posible la convivencia en estos colectivos. Por eso mismo, la corrupción de estas instituciones es un grave problema para la consecución de estas metas. Todos sabemos que la corrupción es uno de los temas más acuciantes de la actualidad. Conocemos muchos casos de corrupción nacional. Eres fraudulentos, papeles de Bárcenas, máster ilegales... Estos y muchos otros han costado a la economía española más de 7.500 millones de euros. Además, la corrupción, el soborno, el robo y la evasión impositiva cuestan alrededor de 1,26 billones de dólares anuales en los países en desarrollo. Pero, ¿y si existiese un método para poder alertarnos de los casos de corrupción tan frecuentes en nuestra sociedad? En una primera instancia, parece que no hay nada que podamos hacer desde nuestro ámbito. Nada más lejos de la realidad. Gracias al Big Data y al Machine Learning podemos dar una solución a este problema. A continuación os presentamos un ejemplo de un proyecto desarrollado en España para prevenir la corrupción. Satan es un sistema de alertas tempranas anticorrupción es un algoritmo que la Consejería de Transparencia de la Generalitat Valenciana ha encargado a la Universidad Politécnica de Valencia para prevenir posibles malas prácticas de la administración pública. El primer sistema anticorrupción diseñado por y para entidades públicas de este tamaño en España. El programa analiza y filtra las bases de datos de la Generalitat, las cruza con las de otros organismos e instituciones e intenta encontrar indicios de corrupción. Como este, existen otros ejemplos de proyectos informáticos que forman un gran conjunto de herramientas para poder conseguir instituciones más sólidas y justas. Proyectos desarrollados por profesionales como tú.